Verbityyppi 6. В этом видео мы проведем 20 глаголов шестого типа с примерами и переводом на русский и английский языки. После глагола в скобках указано однокоренное слово, существительное или прилагательное, которое наверняка вам уже знакомо. Начнем. это. Pekka vaikeni kesken puheensa. Замолкать, умалчивать. Пекка замолчал посреди своей речи. Vanheta. Vanha. Kaikki ihmiset vanhenevat. Стареть – старый. Все люди стареют. Nuoreta. Nuori. Me emme nuorene. Молодеть – молодой. Мы не молодеем. Paeta. Pako. Rikollinen pakeni varastetulla autolla. Сбегать – побег. Преступник сбежал на украденной машине. Lämmetä. Lämpö. Keväällä ilma lämpenee. Теплеть – тепло. Весной воздух теплеет. Viiletä. Viileä. Illalla ilma viilenee. Становится прохладнее. Прохладный. Вечером воздух становится прохладнее. Kuumeta. Kuuma. Веси kattilassa kuumenee. Нагреваться. Горячий. Вода в кастрюле нагревается. Kylmetä. Kylmä. Ruoka kylmenee pöydällä. Остывать – охлаждаться. Холодный. Еда на столе остывает. Tummeta. Tumma. Tukka tummenee iän myötä. Темнеть – темный. Именно про цвет. Волосы темнеют с возрастом. Ваалета, Vaalea. Tukka vaalenee auringossa. Светлеть. Светлый. Опять же про цвет. Волосы светлеют на солнце. Pidetä. Pitkä. Syksyllä yöt pitenevät. Удлиняться – длинный. Осенью ночи становятся длиннее. Lyhetä. Lyhyt. Syksyllä päivät lyhenevät. Укорачиваться – короткий. Осенью дни становятся короче. Kyetä. кюкю. Matti jo taas kykenee työhön. Мочь быть способным. Способность. Матти уже снова способен работать. Vähetä. Vähän. Maitotilojen määrä vähenee. Уменьшаться – мало. Количество молочных ферм уменьшается. Enetä. Enempi. Turistien määrä enenee. Увеличиваться. больше. Количество туристов увеличивается. Seljetä. Selkeä. Huomenna sää selkenee. Проясняться. Ясный. Завтра погода прояснится. Valketa. Valkea. Aamu valkeni kylmänä. Белеть. Белый. Белело холодное утро. Либо светало холодное утро. Halveta. Halpa. Bensiinin hinta ei halpene. Дешеветь. Дешевый. цена бензина не снижается. Suureta. Suuri. Kelakorvaus suurenee. Увеличиваться. Огромный. Компенсация кела увеличивается. Rohjeta. Rohkea. Minä rohkenen olla eri mieltä. Осмеливаться – смелый. Я осмеливаюсь не согласиться. Либо имею смелость быть иного мнения. Обратите внимание на то, что мой перевод не является единственно верным – Слова можно перевести по-разному, в разных предложениях, в разных контекстах. В этом видео я старалась переводить максимально дословно, чтобы передать смысл э, оригинального слова. Это не литературный, не художественный перевод. Будет здорово, если вы предложите свой вариант в комментариях. А пока, до новых встреч!